撮ってもらったのがこちらの写真でございますはい前回と違って真ん中が白くなっているのがお分かりになりますか皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はですねまこちゃん緑藻に実はなってましたということをお話ししていこうと思いますえ実はですねまず一発目去年の夏ですね こんな傷ができてました全体的にお尻がこうね皮がペロって1個むけたような感じになってるんですが、まあ、褥瘡ってまあ何ですかっていう人もいると思いますけども簡単に言えば床ずれです、うん、下半身麻痺または麻痺の人たちはやっぱお尻に感覚がないのでお尻が痛い痛いなと座ってる時思ってもそれが分からずずっと 骨がね皮膚に対して圧をかけちゃって傷になっちゃって最終的には穴が開いてでその穴から菌が入っちゃって、えー、最悪な場合、えー、死に至るというようなもうその麻痺の人たちにとってはねすごく気をつけなきゃいけないものが褥瘡になります、まあ、その褥瘡はねあのお尻以外にもできるんですがまず一番はお尻を気をつけてはいるんですけどもこんな風に去年できちゃいました でも私はお医者さんに行きたくなかったんですもうお医者さんに行っちゃうと定期的に店に来てくださいねっていうのもあるしベッドに横になっててくださいね車椅子にあんまり座らないでくださいねって言われるのも嫌で自分が持っていたやけどの時に使っていた薬なんか軟膏みたいなのを塗っときゃいいかって思ってぬりぬりしてやってみました でまずなぜ私ここにこんな傷ができちゃったんだろうなと考えます普段車椅子に乗っている時にそこはこうクッションとお尻でこう当たる部分ではなかったんですね、まあ、ただちょっとずっこけた体勢姿勢をこう悪く座ったような体勢で座っちゃうとそこに どうしても骨が当たって皮膚に圧かけてんなっていう感じはあったんですけどそんな座り方をすることもなくて、えー、じゃあなんでだろうって考えた時に一つ思い浮かんだのは新幹線です。え飛行機移動はね私すごくするんですもう庄内羽田羽田から福岡と、まあ、計3時間あ4時間 自分の車椅子じゃなく機内にいたりすることもあるんですがそれでも褥瘡になったことはありませんでしたでも去年から福岡と大阪を新幹線で行くということも多くてそうなると新幹線の座席に乗り移って約3時間くらい移動するということがありますで新幹線の座席って結構固めだな特に多目的室の 椅子って固めだなと個人的には思ってます多目的室ってこうベッド上にできる椅子があるんですけど私の場合それをできない車椅子が入らなくなっちゃうのでそれができなくてちょっと背もたれをに角度をつけた30度とか45度くらいで座っていることが多くあります でそうなるとそのずっこけ体制になってそこに圧を3時間かけてるなという私のイメージですね、えー、その影響でもしかしたら熟走になったんじゃないかな夏はなんて考えてましたなので、まあ、ベッド上で過ごすこともなく普段と変わりない生活リズムでお薬をぬりぬりしていたらこんな感じである程度良くなったからもういいやっていうので流していたんですねで 先々月9月に体を洗っている時に私は発見するんですけどもお尻をこう手でお風呂に入っている時に触ったらまたなんか変な感じがするってなんか皮膚やられてる感じがするなって思ってしかもちょっと海っぽかった海感があったっていうんですか触ったらこう匂い嗅ぐんですよ指をそうするとどうしてもなんかちょっと海感ぐじゅぐじゅ感あるなと思ってこれはなんかもしかしたらやばいな でちょうど福岡にいるタイミングだったのでやけどでお世話になっていた皮膚科さんに行ってみましたで撮ってもらったのがこちらの写真でございますはい前回と違って真ん中が白くなっているのがお分かりになりますか これはやっぱり深くなっている証拠なんですね傷がちょっと深いという証拠になっちゃってどうしてもこのお尻の割れ目のところってなかなか自分で薬も塗りづらいし皮膚としては薄い部分になっちゃって褥瘡になりやすい部分でもあるんですまあどうしようかなってなったんですがそこまで寝た状態で過ごさなきゃいけない車椅子に乗っちゃいけないっていうほどのレベルではなくちょっと治りかけているよということで 処方をしてもらった薬がこちらですねプロティスタン軟膏っていうものでこれは私やけどの時も実際使っていた軟膏になります褥瘡とか皮膚潰瘍治療剤皮膚をうにゅうにゅうとこう生み出してくれるのを強くしてくれる結構強めのお薬になるんですね自分で1人暮らしの時って薬を塗るのも大変ですでましてお尻だから本当にこう、えー、布団にいる時に 体をできるだけ頑張ってひねってもう感覚で薬塗ってで自分でガーゼやってテープして最後透明なフィルムでこう覆うっていうのを1人でやったりもするんですけどやっぱ大変ですよとっても大変でだからちょうど山形に2週間戻るタイミングだったので、えー、家に帰ったら母親とかがいるので母親から薬を毎回塗ってもらってそしたら約2週間後こんな感じです もうほぼほぼ治りました <laughs> すごいですねそれくらいやっぱ強力なお薬なんですでこの時も車椅子生活っていうのは別に普段と変わりなく邪圧というのもしてないですし、えー、何の意識もしてなかったんですけど治ったんですだからやっぱり、えー、このお尻がひどくなった時も 新幹線に乗る時間っていうのは結構あったんですよね名古屋とかに行く時もあったしだから計4時間くらい乗ってる時とかもあったのでまあ、やっぱり私のここのお尻さんの原因は新幹線にあるんだなと個人的には思っていますなので皆さん新幹線気をつけてくださいっていうのはあれなんですけど私も乗る時今後気をつけなきゃいけないなと改めて思いました 普段寝る時とかも皆さんマットレスとか意識してるんじゃないかなと思うんですけど私も一番初めは本当に褥瘡気をつけてね褥瘡気をつけてねってすごい言われていたので褥瘡用のマットレスっていうのが約シングルで7万円くらいするんですけどそれを買って使っていましたただやっぱシングルだから狭いし変えたいなでも褥瘡心配だなって こういろんな狭間でね戦っていたんですただ私ホテル暮らしもすごい多い中でホテルのマットレス使ってても別に熟装になることもなかったしあと福岡で1人暮らしをし始めた時は、えー、ちょっと提供でねグーグースリープっていうマットレスをいただいたんですけども基本的に仰向けでずっと朝まで寝るんですけどそれをやってても褥瘡になったことっていうのはないんですよだから なんか別に褥瘡用マットレスじゃなくても今のマットレス体圧分散しますよっていうマットレスって結構十分なんじゃないかなって思って山形のその実家のお布団も、えー、変えましたトゥルースリーパーに変えたんです前ソンの人が俺トゥルースリーパー使ってて大変感してないよっていうのも知ってて、まあ、あとトゥルースリーパーを使える タイミングというか提供提供いただけるタイミングもあったので使ってみようって思って使ってみたら、まあ、やっぱりすごい良かったですやっぱこう睡眠の深さっていうのも私はトゥルースリーパーの方が深くなったなと個人的には思います まあ、なので使ってみてダメだったらこう返品できるんですねトゥルースリーパー私価格もキャンペーンだと1万5000円くらいとかで買えるのでもう本当になんかわざわざ今の時代絶対介護用じゃなきゃいけないっていうことはないのかなと個人的にはマットレスとかの場合はね思いました自分に合うような褥瘡予防グッズっていうのをどんどんどんどん試せるものはですね試して使ってみてください という感じで、えー、今回はまこちゃん実は褥瘡になってましたというお話でございます体調であったりあと皮膚のその乾燥とか睡眠不足とか栄養不足とか、まあ、それこそ過度に痩せてたりっていうのでも褥瘡になりやすいので皆さん健康を第一でそして皮膚の保湿もしっかりして今後過ごしていってください。はい